Ora boas pessoal, daqui é a revolta mais uma vez. Vamos ter agora um jogo aqui para o, para o campeonato. Hum, vamos ver aqui as ordens. Eu vou jogar em 3-1-5-1. Ele vai jogar em 4-1-3-1-1. Um, hum, aqui aparento ser mais forte que ele. Vamos ver aqui no campeonato. Estamos em segundo com menos um jogo, com os mesmos pontos que o Patrick. Porque o Patrick hoje deu aqui uma goleada, 7-0. Como é que estão os melhores marcadores? Continua a ser Silva de Rosa o melhor marcador e continua a ter melhor classificação Desde já, espero que estejam a gostar do, dos meus vídeos. Um, se, se têm gostado, deixem o vosso like. Subscrevam se quiserem continuar a ver o meu o, a minha época, os meus jogos. Aqui como podem ver, deixem-me lá mostrar-vos. Temos tido algum sucesso. Na época 21 ganhamos isto tudo. 20 dezenove, dezoito, dezessete, dezesseis, quinze, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Temos tido algum sucesso. Um, Vamos ver se consigo ganhar este adversário. eu tenho como, como amigo. Um, vamos, ele, onde é que ele está classificado? Nem, nem, nem estive a ver. Está em sétimo. Tem sofrido também alguns golos. Minha equipa começou o campeonato a jogar muito mal, a sofrer muitos golos, mas conseguiu estabilizar e, e já consegui apanhar ali as defesas menos batidas do campeonato. E vai começar agora o jogo. Eu vou dar se calhar mais eficácia na defesa já de início. E o número 21 não está a 100% agora que vi. Vou dar mais eficácia na defesa. E começo já com um adepto, dar um apoio. para ele passa para Silva da Rosa. finto agora. Salvador Rosa, minutos a marcar um golo. E amarelo para mim, não é nada bom. Mais um adepto. Então, o Mac e o Alex. Fica a intersecção de Morreio. Morreio passa para Saúde da Rosa, passa para Pedrosa, Barrasa, Campo, Casprique, Coberto, passa longo para Salcuque e cruzamento largo demais. Estou um pouco preocupado ali com, com o Barraza, já tem um amarelo. Falha o passo, adversário, Morrer recebe, passa para Jadidi. Jadidi corre. Cruza. Passou da Rosa, passa para campo. Barraza. Salcuc E ninguém lá está. <coughs> Campo, Barraza, Prelo. E. Você foi um contra-ataque? Exatamente. Concordo. Tenho mais posse de bola, mas Murray recebe. passa para Silva da Rosa e interceptada. Quem está aqui? Só um remate. E o remate que ele fez. Hum, o remate que ele fez, o meu guarda-redes defendeu. Que eu não tenho mais ninguém no meio campo. Ah, que defesa de Van Roy. Que coragem. adversário agora está-me a pressionar muito. Canto. E que defesa! Para ela falhar um gol certo. Didi corre, cruza para o da Rosa interceptada. Mais um adepto, James. Epa. Ah. Didi não está a jogar bem. Vamos tentar fazer uma coisa. Pelo corredor central. Vamos lá ver o que é que isto dá. Como é que ele está a jogar? Deixem ver. Está a jogar com passos curtos também. Estão a ver ali 95%. Vamos tirar o, o contra-ataque, desligar o contra-ataque. Campo recebe Capritzik Prel, deixa-se antecipar. Caraças para o Prel. Pelo meio campo e perdi posse de bola. Mozai. Jadidi. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, caraças. Prele. Que Chuta contra a defesa. Mas continua a jogada. Cortado. Vamos ver a tempo. Alguém expulso. Não. Mas eu também não tenho ninguém para pôr. Um... O adversário está. Está hum, a conseguir sim com a bola controlada. Que corte. Então vamos fazer assim. A minha equipa não consegue tirar a bola ao adversário. Uma substituição para ganhar uma maleta. Ui, ainda falta um jogo, muito jogo, ainda isto não está acabado. Max Koyaku, o que é que faz? Passa para campo. Campo, chuta contra a defesa. Há é uma tentativa, guarda-redes passa para Sal Selcook passa para Pedrosa. Pedrosa, um passo longo para... Caprix que corte, que cruza e o adversário intercepta a bola. Trocar de posição e dá mais eficácia no ataque. Bola sendo setada. A minha equipa está toda a jogar bem. mais poderosa fazendo cruzamento e o defesa Varela interceptado é E acabou o jogo pessoal, mais uma vitória. Um, vamos ver aqui, melhor jogador em campo, Silva da Rosa, mais 4% de remate. Quero agradecer aos adeptos que me deram apoio, ao Alex Pedro, ao Tom Meca Axório, James Broken Brown. Ver estatísticas. Tivemos muito mais posse de bola, mais remates à baliza, mais remates. Agora devemos fazer mais defesas. Ao final, o de estava a jogar com passos longos. Ele estava a ver o jogo? Não. Falhou muitos passos no final. Vamos ver o que é que diz aqui o relatório do jogo. Os jogadores fizeram trabalhar no treino valeu a pena, boa vitória. Fizemos muito menos faltas que o adversário. Stefano Van Roy parou a maior parte dos remates à beleza do adversário. Lexon Silva da Rosa teve um bom desempenho e marcou dois golos. Vamos ver aqui a classificação. E voltamos até em primeiro lugar, com 3 pontos de vantagem. Um, e foi assim o jogo 2 para o campeonato, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem um like. Subscrevam-se para continuar a ver meus vídeos e para acompanhar a minha época. Obrigado por assistirem, espero por vocês até ao próximo vídeo. Obrigado e fui!